Otherwise, I can take the PhD. Start मैं देख लेता हूँ कि क्लीन है कि नहीं Ya Yashodanandana Yashodanandana Yeah.